zou kunnen zeggen dat ik ook in zekere zin verdwaald was in overvloed. Ik had er op een gegeven moment genoeg van. Ik was afgestudeerd aan Nijrode. Toen zeven jaar het corporate eh, leven in managementfuncties, adviesfuncties gedaan. Maar ik werd er helemaal niet gelukkig van. Er was confrontatie nodig. En voor mij was dat, het ging uit met mijn vriendin. Ik zag mijn leercurve afzwakken en toen dacht ik, weet je wat, ik ga lekker op reis. Toen ben ik naar Zuid-Amerika gegaan. Ik ben daar op een plek terechtgekomen, midden in de natuur. Een waanzinnige plek. Enorm veel ruimte. En alles is mogelijk. Je krijgt inzicht in jezelf. Overzicht over het hele universum. En uitzicht op de toekomst. Iedereen was er ook vrij. Zonder dat ze elkaar bedrogen of achterdocht. Je moest wel eerst voorbij de poortwachter. En dat was een hele sterke poortwachter. En ook niet een grote domme kracht, maar het was gewoon een hele pietere slimme eh, poortwachter die zich ook nog eens wist te vermommen. En hij was zelfs zo slim dat hij mij af en toe trucjes liet doen om zijn wil door te drukken. Nou goed, ik was daar eindelijk doorheen. Dat was een behoorlijke opgave. En ik zat in die prachtige wereld waar, waar alles mogelijk is. En toen kon ik ook die poortwachter, door alleen hem maar te begrijpen, kon ik hem de wereld laten creëren die ik voor me zag. En ik wil jullie meenemen naar die plek gaan we nu ook doen. geef me eventjes één seconde, want het is best wel even, even intens. Moet even, even rekken. Ah, even schudden. vragen. Misschien kan ik het anders vragen. Wie, en even heel eerlijk zijn, wie ervaarde er ongeduld? Wie werd er ongeduldig? Die ongeduld zorgt ervoor dat je steeds meer input nodig hebt, nodig hebt. Dat je steeds op zoek gaat naar iets anders. Dat is precies de drijfveer die in onszelf zit die zich manifesteert in ons economisch systeem. We hebben steeds meer, we hebben steeds meer groei nodig. Het begint in essentie binnen ons eigen bewustzijn. Wie keek er naar elkaar? dat is ook al behoorlijk wat. De sociale eh, bevestiging het zorgt ervoor dat we, kijken naar elkaar van hé, hey, wat gebeurt hier nou? En dat systeem zorgt er eigenlijk voor dat we in de huidige status quo blijven. Wie vond het vreselijk irritant? De uitdaging is, stel jezelf de vraag, waarom vond je het irritant? Dat je bepaalde verwachtingen over een toespraak over een speech als deze. Verwachtingen zijn een instrument van het brein om controle uit te oefenen op de omgeving. En dat is waar we het precies over hebben. We hebben het over bewustzijn. En bewustzijn gaat over het observeren van patronen, onbewuste en bewuste patronen in je eigen zijn. En vervolgens een keuze te maken wat jij wel en wat jij niet wilt doen. Laten we een stukje uitzoomen. ik heb jullie nu laten ervaren waar die poortwachter zit en wat voor vermommingen die allemaal naar voren kan komen. dat kan in frustratie naar voren komen, in sociale verwachtingen, in ongeduld. Vanuit die staat van bewustzijn hebben wij onze samenleving ingericht. Het brein is altijd op zoek naar controle en zekerheid. Ego zit daar ook in opgesloten. En je kan ego zien als repetitieve gedachtepatronen, repetitieve energie. En het ego kan alleen maar bestaan bij de notie van de ander. Dus er is een verschil tussen mij en jullie. En op basis daarvan hè, hebben we de samenleving willen inrichten op basis van eigendom. En eigendom is het ultieme instrument om te definiëren wat van jou is en wat van mij. Nou, gewapend met die instrumenten van controle en zekerheid zijn we aan de slag gegaan. Dus als we kijken naar het financiële systeem, hebben we daar rente geïntroduceerd. Hè, rente is een instrument om risico te mijden. Om toekomstige inkomsten zeker te stellen. Nou, jullie hebben de presentatie van Willem net gezien. Ehm, het zorgt er gelijk voor dat we een enorme berg schuld hebben en altijd minder geld eh, in de samenleving zullen hebben. Dan kan je jezelf afvragen van komt dat nou door dat systeem? Het komt door onze eigen staat van bewustzijn. Het zorgt ervoor dat wij in een continue groeimodus eh, geduwd worden. We willen ook alles controleren door middel van regelgeving. ik weet nog dat ik een, een aantal maanden alweer geleden over een zebrapad liep. En ik liep over dat zebrapad en stopte een auto. En dat vond ik zo mooi dat ik die man maar even zo bedankte. En ik liep door en toen dacht ik van, dat is eigenlijk een hele rare situatie. En er staan een paar streepjes op de weg en die zorgen ervoor dat de automobilist weet dat hij moet stoppen en ik weet dat ik kan oversteken. Als daar ook maar iets fout gaat, raakt een van ons beiden gefrustreerd. Toen dacht ik, maar dat is een intrinsieke eigenschap van regelgeving. Toen ben ik wat gaan uitzoomen. Wat hebben wij allemaal gereguleerd? verkeer, onze samenleving, onze, en onze wereld. Het wisselt vertrouwen in voor verwachtingen ten aanzien van elkaar. Goed, dus dat zijn allemaal ehm, ja, manifestaties van onze staat van bewustzijn. Hè? We hebben geleefd vanuit ons brein. Velen van ons die zitten nog steeds in, eh, in het brein. Maar we maken collectief een transitie door. En dat is het leuke. Met bewustzijn. Het ontwikkelt zich op, op het moment dat je geconfronteerd wordt met iets. Hè, of het nou positief of negatief is. Denk aan uh, zwangerschap, hè, geboorte van een kind, verlies van een geliefde, ehm, ziekte. Dat zijn de momenten dat je veel mensen een, hun wereldbeeld in een ander perspectief ziet eh, zetten. En dat is precies wat er aan het gebeuren is op collectief niveau. We worden nu dusdanig bewust van de effecten van ons gedrag. Denk maar aan ehm, eh, global warming, eh, denk aan eh, vervuiling, vervreemding van elkaar, hebzucht, ongelijkheid. Ze zijn talloos. We worden daar nu rationeel bewust van gemaakt. En het duwt ons ook naar een ander perspectief toe. En dat andere perspectief, dat zou je kunnen zien, pak altijd de metafoor van het hoofd naar het hart. En het hart heeft ook een aantal uitgangspunten. Je zou het proces van het hoofd naar het hart kunnen zien als het ascensieproces. Naar een volgende dimensie. Dat klinkt allemaal heel zwaar en heel eng, maar het is niet meer dan een verandering in onszelf. Het hart heeft ook een aantal uitgangspunten en dat beseft dat alles één is. En daarnaast heeft het ook helemaal geen rationele skepsis die het brein kent. Het heeft een onvoorwaardelijke spirit, en de laatste die ik zelf altijd het, eh, het leukst vind, Het is dat het perfect om kan gaan met chaos en in die zin geen controle nodig heeft. Het speelt heel intuïtief in op de, op de wereld. Het neemt geven als uitgangspunt en het beseft dat het maar heel weinig nodig heeft om gelukkig te zijn. Dus met die inzichten kom ik vorig jaar, augustus, kwam ik terug van mijn wereldreis. Dus we hebben samenleving gebouwd op de notie van eigendom. En volgens mij zijn we er met z'n allen klaar voor om een samenleving te bouwen op de notie van geven. Onvoorwaardelijk geven. Dus niet zoals de voor wat het economie waar we nu in zitten, maar gewoon onvoorwaardelijk geven. Waar begin je dan? Nou, ik begon met het weggeven van mijn Lowlands kaartje wat ik bij een reseller site had gekocht. Voor twee maanden de prijs, voordat ik op mijn wereldreis eh, ging. Ik kwam terug, allemaal nieuwe inzichten. Toen dacht ik, ja, ik kan niemand veranderen. Toen heb ik mijn kaartje weggegeven. Giving is all we have opgericht. heb eh, URL geregistreerd, filosofie erop. Opgericht, klinkt, klinkt zo zwaar. Ehm, en vanaf toen is het helemaal losgegaan. Dus duizenden bezoekers op mijn blog, honderden mails van mensen die zeiden, Jeroen, ik hoef je kaartje helemaal niet, maar kan ik je ergens mee helpen, want ik voel die essentie ook van binnen. En dat is de grap. We voelen het allemaal van binnen. De vraag is, hebben we het lef om er ook gestalte aan te durven geven in de fysieke wereld om ons heen? In ons bewustzijn zit het. We hoeven het alleen maar even los te maken. Goed, uiteindelijk uh, Lowlands directeur die heeft me twee kaartjes eh, gegeven. gegeven. Heeft me ook gevraagd om op Lowlands 2012 gestalte te geven aan deze filosofie. Um, ja, ondertussen fantastische dingen gebeurd. Dus uh, eh, TEDx heeft me gevraagd om te spreken. Eh, prinses Irene heeft me uitgenodigd om te praten over de toekomst van de samenleving. Allemaal door maar één onbaatzuchtig gebaar en een ideaal erachter die we volgens mij allemaal van, van binnen voelen. Goed, Lowlands 2012. Dat was wel heel interessant, want ik mocht daar dus van carte blanche van Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands, mocht ik iets met deze filosofie doen. Hoe zou jij 55.000 man laten ervaren wat onvoorwaardelijk geven is? En wat voor learnings kan je daar met name uittrekken? Nou, goed, ik dus een... Uh... Even kijken of dat... Nee. Ja, daar is die wel. We zijn gekomen met een gift shop. Als een... Eh, ja, een, soort van paradox op de, op de huidige economie. Het is een winkel waar je niet kan, geven, eh, niet kan kopen, maar alleen maar komt om te geven. Ehm, we stonden daar met een team van 18 man. Mensen die binnenkwamen en die vroegen van, goh, waar gaat, het, waar gaat het eigenlijk over? En daar hadden we een korte window of opportunity om uit te leggen. Jongens, we hebben een wereld van eigendom, we kan daar geven. Ga het maar eens proberen. We hebben van nature de neiging om dingen weg te geven die we sowieso niet meer nodig hebben. En dat wisten we. Dus aan ons de uitdaging om mensen te laten geven vanuit hun hart. we willen hier allemaal op, de wereld willen onze talenten delen en vrijheid geven. mensen vragen: vind je geld belangrijk? Nee, natuurlijk vind ik geld niet belangrijk. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik doe waarvoor ik hier op aarde gekomen ben. Ehm, dus daar kwamen waanzinnig gave dingen uit. Een architect die een huis wilde ontwerpen voor iemand. Creatieve workshops. Ehm, designs, eten, dineetjes, zelfs dates. Soms dacht ik van, hé, hey, het wordt een dating service. <laughs> Ehm, eigenlijk alles werd daar gegeven waar je een fatsoenlijk leven op kan inrichten. Dat werd op een kaartje geregistreerd. Daar zetten we die giften op. Er kwam een code op en die werd willekeurig onder de 55.000 bezoekers weggegeven. En ik kom met die code naar een online platform om in contact te treden met die onbekende gever daarachter. En even afspreken van, joh, wat leuk, je hebt een clipper weggegeven, dat heb ik net nodig, zullen we afspreken. Of nee, ik heb het niet nodig, maar ik ken wel iemand die. Hè, dat die basis een olievlekwerking van onvoorwaardelijk geven gaan, gaan Bij het wegdeelmoment, dat is een hele interessante learning, want we kunnen wel allemaal onvoorwaardelijk willen geven, maar dan moeten we ook onvoorwaardelijk kunnen ontvangen. En dat was een uitdaging. En dus staat er tegen achterdocht. Oh ja, er zal vast wel wat achter zitten. Wil je mij aan het geven? Dan moet ik zeker wat terug doen. Ook daar hebben we het man en macht uitgelegd. Het gaat om een wereld van onvoorwaardelijkheid. Een wereld vanuit het hart waar mensen dingen met elkaar delen. Sterker nog, die het gewoon onvoorwaardelijk geven en er niks voor verwachten. Het licht ontsprong in ieders ogen. Zowel aan de geefkant als aan de ontvangkant. Het werd eigenlijk een plek van geluk. Vrijdag, voordat het festival openging, stonden ze al te, eh, toen het festival het terrein openging, stonden ze te bonken op, op de ruiten. we willen geven. We hebben eh, gelezen in de interview in de NRC Next en we willen geven. We stonden vrijdag en zaterdag stond een rij van mensen die alleen maar onbaatzuchtigheid wilden omdat zij ook die wereld van binnen voelen. Ehm, het was zelfs zo erg dat op zondag we tegen de mensen moesten zeggen... Sorry, jullie kunnen niet meer geven, want we moeten alle cadeautjes nog, nog uitdelen. Dus het zet natuurlijk zijn hele, de hele wereld op de kop. En ehm, nou ja, het was zo'n waanzinnig succes dat we zijn nu bezig om dit ook in Amerika uit te rollen. Eh, gesprekken met IDT eh, eh, lopen nu om het ook op hun evenementen te gaan doen. En dit geeft aan dat er een mogelijkheid is om gestalte te geven aan een wereld die vanuit het hart komt, dat al in ons bewustzijn zit en waar we alleen maar een paar stapjes voor hoeven te zetten om dat fysiek te manifesteren. En daarin is het proces van onvoorwaardelijk geven en onvoorwaardelijk ontvangen van belang dat we dat weer gaan leren. Dat er zomaar iemand zou kunnen zijn die jou iets wil geven omdat hij dat gewoon fijn vindt om te doen. Het is een wereld die de natuur volgt. want precies op het raakvlak van geven en ontvangen, dan zit je op balans in plaats van groei, zoals we dat nu vanuit die wereld van het hoofd kennen. En die wereld, kijk, alles wil van nature vrij zijn. Het is overal over, over, de wereld al aan het gebeuren. Zie je bijvoorbeeld naar het delen van muziek. Of dat nou legaal is of niet, het wil vrij zijn. Het kan niet in die wereld van, van eigendom. Um, kijk naar een Soundcloud, Wikipedia, waar, eh, waar miljarden uren aan kennisvrijheid in zitten. Ehm, couchsurfing, waar mensen gratis hun slaapplekken aan elkaar aanbieden. Het is nog wat gefragmenteerd, maar het geeft de transitie aan van een wereld van het hoofd naar het hart. Dank jullie wel.